arrière. Ok, on est à la zone 2. Je bon, pas. J'ai cru que j'allais mourir en plus ce monde, mais Ah, maintenant c'est caché. improve your program. avant mon j'avais un mur le côté Sonic, je te demande pas. comment veux que je sache J'ai jamais fait le jeu. Ah, bah, oui, non, c'est pas bien sûr. Ah non, d'accord, je vais plus y aller. Ah non, les mobs